भीमगड फोर्ट जम्मू अँड काश्मीर इथून पायऱ्या आहेत रियासी डिस्ट्रिक्टमधला हा किल्ला इथून किल्ल्याचं दर्शन होतं आहे आणि अतिशय सुस्थितीत दिसणारा हा किल्ला आहे श्रीमंत राजे सध्या जम्मू काश्मीर या क्षेत्रातल्या दुर्ग भ्रमंतीच्या मोहिमेवर व्यवस्थित मेंटेन्ड आहे जे के tourism department corporation J K T D C department of development I don't know हे मेंटेन करतात बांधकाम बरंच नवीन असल्यासारखं वाटतंय सर्वत्र लाल दगड लाल दगड वापरलेला आहे असणारा पुरुष राहायची व्यवस्था बनवत आहेत वाटतं इकडे एकदम जबराट हे नवीन रिनोट केल्यासारखं आहे तटबंदी एवढी जबरदस्त आहे बुर्ज वगैरे प्रवेशद्वार दिसतंय Shambhur aja, ane akshar aja. Ani bhavya sa, pravesh महाराष्ट्रात प्रवेशद्वाराच्या दोन्ही बाजूला नॉर्मली बुरुज असतात इथे फक्त एका साइडला दिसतोय गोमुख वळण जरी नसलं तरी थोडंसं काटकून जाऊन परत एक वळण गेलंय अतिशय भव्य उत्तुंग असा बुरुज सत्तर ते ऐंशी शंभू बहुत है ऊपर तो देखो ना कितने बड़, बड़े बड़े दूसरा प्रवेश द्वार मोठमोठे पोपट आहेत तिथे कदाचित बऱ्याच दिवसानंतर माणूस पाहिला असेल त्यांनी हे तिसरं प्रवेशद्वार वा क्या बात आहे इथे सुद्धा प्रवेशद्वारावर बजरंगबलीची मूर्ती आणि अष्टभुजा दुर्गेची मूर्ती ह्या दरवाजाच्या बाजूला मात्र उत्तुंग असे दोन बुरुज दिसत आहेत आपल्याला हा ह्या साईडला उजव्या साईडला आणि हा डाव्या साईडला इथे जंग्या मी आता प्रवेश करत आहोत तिसऱ्या दरवाज्यातून इथे सुद्धा परत प्रवेश केल्या गेल्या भिंत येते आणि काटकोणात पण गोळावा लागतो हा बुर्जाकडे जाण्याचा मार्ग सध्या ढासळलेल्या अवस्थेत आहे दुसरा एकीकडे दिसते पायऱ्या पाहूया इथून रस्ता आहे का तुम्ही कोण रस्ता आहे का किल्ल्यातील सर्वोच्च ठिकाण आहे हे त्यामुळे संपूर्ण किल्ल्याचं दर्शन होतं सारे बुरुज तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन रस्ते बुरुज के जाने के सब बंद करके रखे हैं इन लोगों ने तो एक बुरुज एक अलग दोन बुरुज एक बुरुज तो एक बुरुज जस्ट बुरुज अंदर की थोड़ी थोडीशी तडबंदी मी आम्ही जिथे उभा आहोत तो एक बुरुज पण एका बुरुजाहून दुसऱ्या बुरुजाला जाण्यासाठी कनेक्टिव्हिटी ही बंद केल्यात आली त्यामुळं जाता येत नाही आहे इथं तो पायपिंग करी पुरी भागने का रास्ता है उसको पाइपिंग में कन्वर्ट कर दिया आपण काय एंड आहे तिकडून आलो अरे धान्याचं कोठार आहे एक धान्याचं आणि बारूद कोठार असेल एक बुरुज आहे छोट्या उंचीचा बुरुज डोंगर आहे का डोंगराचा रस्ता दिसतो अरे अजून आहे खाली एक पहले मुझे देखने दो बहुत बार के बैक स्प्लिट से तो गुड गुड करके मारा है स्टेप ना प्रवेश केल्यानंतर अजून एक खाली ही रूम है ॲक्च्युली हां ये रूम है तळघराची रूम इकडे उजेड म्हणजे बाहर कुछ तरी तो बाजू रे जातो की काय हा रस्ता शंभू जमीन को तुम्हाला आवाज येतो ना फारच उंच पाहिजे पाणी पानी आहे ना रस्ता हा छोटा रस्ता केला रे नवीन केला las pases. केलेली शंभू ओ वाटर टँकर असतात इधर रूम में, pretty thick round this thing पक्ष्यांची घरटे असावीत डाक डिजिटल रिस्टोरेशन ठीक आहे हा रस्ता होता बहुतेक आणि बुजवलाय